Ciao! Allora oggi recensione molto diversa dal solito perché parliamo delle cerette strisce depilatorie della Licia Perfect Touch per le sopracciglia. Io non credevo che esistesse una ceretta fai da te per le sopracciglia, anche perché credo che sia una zona molto molto delicata ed uno strappo sbagliato potrebbe andare a compromettere tutta l'arcata delle sopracciglia ma con questo prodotto non c'è rischio ora vi spiego perché intanto promette di essere mm, ehm, a 16 strisce, pelle normale con cera d'api e olio di jojoba ve ne ho tenuta una così vi faccio vedere dentro la confezione ecco, ora che è caduta non la troverò più aiuto, no ecco l'ho trovata allora è una striscia continua di questi pezzettini che vanno ritagliati questa è la striscetta che va applicata sulle sopracciglia ti prego metti a fuoco eccola qua ok? questa è la parte solo questo pezzettino dentro e la parte di ceretta va scaldata tra le mani poi si apre se ci riesco si apre in questo modo le due parti e si posiziona e si tira non c'è problema che non c'è rischio assolutamente che vi vada a strappare un pelo in più perché non strappa niente ma niente ma neanche i peli che io dico ho tutta la ricrescita qui ce la metto sopra proprio giusto ci sono tantissimi peli? no, non ne strappa, non ne strappa mezzo sicuramente non vi fa male anche se come zona è un po' delicata però comunque sia non fa sicuramente male ed è come l'odore perché non strappa niente l'unica cosa è che strappa la pelle forse non antipatiche insomma io lo eviterei questo tipo di prodotto lo eviterei se uno vuole fare una ceretta e sopracciglia mh, mm, 10 euro e va dall'estetista, ecco, adesso dipende molto dall'estetista, comunque sia forse molto meglio rispetto a questi prodotti, cosa è tutto, li ho trovati in offerta, ma non costa neanche poco. E mm, peccato perché i prodotti della Licia eh, per la depilazione io mi trovo molto bene e questa è stata forse una loro innovazione ma proprio bocciata, questa assolutamente l'hanno sbagliata fatemi sapere se invece voi avete provato questo tipo di prodotto sempre per le sopracciglia e se avete avuto risultati diversi magari sono stata io su di me però comunque sia no, per me no spero di sia stato utile al prossimo video ciao